Niente, qui si è discusso tanto del discorso dell'industria 4.0, l'avete fatto molto bene e secondo me è giusto perché è un argomento che non se ne parla da nessuna parte, né a livello sindacale né ancora meno a livello politico. E la difficoltà principale secondo me è proprio la creazione dell'associato politico stagioni sicuramente molto più interessanti, molto più coinvolgenti anche. Eh. Però noi dobbiamo considerare che siamo nel 2018 contento di vedere un po' di persone comunque che hanno un minimo di pensiero, anche le varie differenze per carità, però un minimo di coscienza, però siamo in una quindicina, ventina di persone, non di più, in un contesto che c'è assolutamente ostile. Quindi io credo che rispetto all'esperienza di ciascuno di noi di questi anni, che sono state esperienze sicuramente negative, demoralizzanti, adesso non so fare l'elenco di tutte le sigle, dagli fondazione a scendere perché sennò eh, non facciamo più neanche inutile, perché sappiamo bene quali sono stati gli esiti e sappiamo anche quali sono stati gli errori che hanno commesso queste varie sigle. È importante quanti, riuscire a costruire un dialogo fra di noi, fra noi che abbiamo un minimo di coscienza, e ragionare sul soggetto politico che non può assolutamente essere un soggetto politico, un'unione fra varie sigle. Quante volte l'avete sentito? È l'unità della sinistra, uniamo EBC, DC, 28 sigle, le uniamo tutte quante e le cose cambiano, non cambia assolutamente niente. Avete visto con le ultime elezioni con potere al popolo, non è cambiato assolutamente niente si sono unite 5-6 sigle dal nulla, da un mese all'altro, pensando che anche potendo andare in Parlamento, anche un 3%, un 2-3 deputati, potessero cambiare le cose. Non, cambia, non, non cambierà nulla con questo metodo che non è dal basso sicuramente, perché non è un metodo dal basso. ma Quello di costruire una sigla fra i soliti 4-5 partiti che sappiamo, sono le sommatorie di debolezze ci sono le debolezze si pensa che in qualche modo possa cambiare qualcosa, assolutamente no. Il metodo dal basso, se così si può chiamare, è questo, comunque un metodo fra compagni che non è che condividono mani proprio scusami Roger cioè, eh, ancora 5 minuti magari se facciamo fare sì sì sì no no ma sono, sono rapidissimo poi quindi no eh, dicevo l'importante è appunto questo dialogo fra di noi e soprattutto il dialogo per la costruzione di un soggetto politico che non deve essere un soggetto politico soltanto per arrivare alle elezioni, ma per un reale cambiamento delle nostre esistenze, perché si citava Marx qui, è chiaro che noi non chiediamo la riduzione del, dell'orario di lavoro soltanto perché così facciamo meno fatica, ma noi abbiamo bisogno di più tempo per le nostre esistenze. Lavorare al posto di 12 ore, lavorare 8 ore, 6 ore, è un modo per dare più tempo alle nostre esistenze, a migliorare la nostra cultura, a migliorare la nostra vita e comunque in larga misura a migliorare noi stessi. Questo ci darebbe più tempo per fare non solo politica, ma ci darebbe più tempo proprio per noi. E questo secondo me è l'importante, è quello che ci spiegava comunque Marx ancora i tempi. E noi ora abbiamo la necessità, per l'appunto, discutendo, polemizzando, perché la discussione si fa polemizzando, non si fa solo non dobbiamo metterci d'accordo, non siamo comunque dei parenti, come dire che dobbiamo andare d'accordo su tutto. Bisogna discutere, bisogna polemizzare, ma il fine è veramente di costruire uno soggetto politico in questo momento manca e sarà necessario per ripartire, per ripartire dico io, da delle lotte comuni e dai bisogni comuni. Grazie.